Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот таких сережек. Для работы нам понадобятся остатки полимерной глины, и все остальное увидите в процессе работы. Раскатываем полимерную глину в пласт 2 мм толщиной. Кладем один пласт на другой и наносим текстуру щеткой. Лезвием задаем необходимую форму. Вырезаем вторую сережку, наложив первую заготовку на пласт. Предварительно на пласт я нанесла таль, чтобы глина не прилипала. Тупой стороной лезвия делаем произвольные насечки путем продавливания глины. Теперь закрасим их зелено-золотистой пудрой. Тупую сторону лезвия окунаем в пудру и аккуратно продавливаем бороздки. Дотсом делаем углубление и немного наносим голубой пудры на верхнюю часть сережек. Так Также дотсом я сделала по цветочку на каждой сережке. Окрашиваем оставшуюся часть сережек микопудрой. Цвета выбирайте какие хочется. Я взяла голубую, синюю, фиолетовую и зеленую. Также окрашиваем бока и заднюю часть сережек. таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. Пока все запекалось, я развела эпоксидную смолу и добавила в нее немного глиттера. Заливаем заготовку и ждем, когда все затвердеет. У меня этот процесс занимает 24 часа. После этого я присоединила фурнитуру и готово. вот что у меня получилось в итоге. Очень яркие и легкие серьги из остатков полимерной глины. А наш урок подошел к концу. Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!